Astăzi este despre a uh, amplifica. În DEX este a mări. Uh, aceste baloane, când le cumperi, uh, neumflate, sunt foarte subțiri, abia se văd. Dar când le umfli, pur și simplu par așa foarte mari, parcă sunt amplificate. Așa este o situație în care m-a pus căuciul meu vorbind cu, cu el i-am povestit de o prietenă pe care am ajutat-o și după ajutorul meu reacția ei nu a fost așa cum eu mă așteptam. Wow, mersi! A fost normală și eu eram ușor dezamăgită și uh, coachul m-a întrebat, bine, dar tu când ai ajutat-o, cum te-ai simțit? Ah, super bine m-am simțit și zice, prefer să păstrezi această stare uh, că te-ai simțit bine sau că ai fost dezamăgită? Zic că m-am simțit bine și atunci uh, zice, păi amplifică, amplifică această stare că uh, te-ai simțit bine, pentru că dacă vorbești prea mult de fapt că te-ai simțit dezamăgit, o amplifici pe cealaltă. Și wow, am avut așa o revelație și uh, m-am simțit super bine și mi-am dat seama că într-adevăr atunci când faci un lucru, e bine să-ți amplifici starea de bine și care ține de tine. Ce ține de celălalt e treaba celuilalt. Tu ce părere ai despre a amplifica? Ceau!